Kiukweli Harmonize unapenda kuahidi vitu kwa kukurupuka. Sisi kama mashabiki zako tunaumia sana tunapomwona mtu kama yule anaongelea kitu ambacho ni cha kweli au vipi bana? Kwa sababu kuna kipindi ulienda Tandaimba mwezi wa kumi na mbili kama sikosei, ile ilikuwa 2019 ukawaahidi watu wa Tandaimba mpaka mwezi wa tatu mwaka unaofuata utaleta Tandaimba FM. Mpaka leo Tandaimba FM hakuna, ushanaelewa bana. Ukaja ukaenda Dodoma, nakumbuka kwenda kufanya show yako Dodoma. Ulipofika Dodoma ukawaahidi watu wa Dodoma kwamba msanii wa pili atatokea Dodoma, yani msanii wa pili kusainiwa Konde Gang atatokea Dodoma. Mwisho wa siku tumekuja kumwona Country Boy ambaye si wa Dodoma au vipi bana? Ukatuahidi kuna albamu yako ya nyimbo kumi ambayo hautaskip hata nyimbo moja. Ile albamu mpaka leo hatujaiona. Nafikiri ile inaweza kukutetea kwa sababu ilikuwa corona, ulituahidi mwezi wa kumi mwaka uliopita. Au vipi bana? Ukaja ukatuahidi mwezi wa saba wapo utamwachia Chidi na Kili, lakini mwisho wa siku tunamwona Kili tu, Chidi hatumsikii mpaka sasa hivi. Sasa kama mashabiki zako wanapofanya vitu kimiemko, unatuvuruga sana, kwa sababu tuahidi pia show ya Marekani, utuahidi unatua Marekani, mpaka sasa hivi huko hapa hapa Bongo bado haujatoka. Kwa hiyo usipende kukurupuka bro, usipende kufanya vitu ambavyo huja huja hujakuwa navyo kwenye nani tayari, ambavyo bado havijakaa kwenye malengo au havijakaa kwenye mipango. Unapenda kukurupuka, unapokurupuka unatutia aibu. Ni sisi mashabiki zako tunaumia sana. Yaani unafikiri mpaka na tempa nashindwa hata kuongea, kwa sababu wewe ni mtu ambaye nakupenda na kukubali. Yaani naongea kitu ambacho mwenyewe kinaniuma sana bro usiwe unakurupuka vitu vingi unatuahidi ambavyo si vya kweli.